Has sentit a parlar del moviment maker? És la subcultura del do-it-yourself dels nous artesans digitals. Do it with others. Consisteix en aprendre a produir objectes artesanals mitjançant les noves tecnologies, impressió 3D, CNC, robòtica, electrònica, enginyeries, també disciplines tradicionals, com ara la metal·lúrgia, fusteria, arts tradicionals o artesanies. Els principis del moviment Maker són crear, aprendre fent, innovar mitjançant les noves tecnologies, posant a disposició les eines a totes les persones compartir coneixements, dificultats i èxits amb la comunitat. Jugar. No hi ha aprenentatge sense diversió. Transformar els processos de fabricació convencionals, l'educació i la societat. Participar en els espais Maker de forma col·laborativa, com ara l'Esfablab, Maker Space o Maker Fair. Coneixes el nou repte Maker? Ara més que mai, la comunitat Maker, amb milers de persones voluntàries a tot el món, fan forces per a facilitar les mesures de protecció de les sanitàries davant la Covid-19 a través de la fabricació digital en 3D.